Queremos hacernos eco en la mañana, temprano, en el día de hoy, pues un grupo significativo de los afectados de esta situación de MUNE SRL, pues eh, se, eh, en marcha, se trasladaron desde el Parque Juan Pablo Duarte, aquí en San Francisco de Macorís, hasta las oficinas de MUNE SRL, eh, una manera de manifestar y de seguir, seguir mostrando su inconformidad y ya a, cierto punto la, necesidad y la desesperación que tienen de que esta empresa, pues, por lo menos le dé luz a los recursos que de manera voluntaria llevaron a esta empresa y que todavía no eh, ven la esperanza de que puedan eh, eh, regresar esos recursos, eh, mucho, la mayoría de toda una vida, a esta empresa. Así que ahí está la manifestación que salió desde el Parque Duarte y hasta las instalaciones de las oficinas de Munes aquí en San Francisco de Macorís, una vez más manifestándose ya una, muestra de desesperación. Una muestrecita nada más de, de la cantidad de personas afectadas con este caso. Vimos gente con pancarta llorando, o sea, llorando llorando porque sus recursos, sus únicos recursos que, que tienen o tenían... Eh, Vamos a decir que tienen para eh, ser optimistas. Para ser un poquito optimista, sustento, medicamento, pago de casa, eh, ya con familiares lejanos que no le dan el, no tienen el apoyo tan directo como antes, que, eran, que vivían en su casa ya personas que viven prácticamente solo, de que dependían de eso y no trabajaban. No trabajaban por su edad ya, y porque ya estaban en retiro. Y yo decía, Sergio, en el momento cuando se dio a conocer esa noticia... Esto es un caso que, debería el Estado... que eh, todos los sectores deberían debieran intervenir. para evitar eso, para evitar eso que estamos viendo ahí, la manifestación de estas personas, en su mayoría ya entrada en edad, y que la desesperación se puede seguir apoderando de ellos y llegar tal vez a otra, a hacer otro tipo de acciones, a las cuales yo entiendo que no podemos permitir, no permitir, sino no podemos dejar que llegue hasta ahí. Eh, claro, que puede evitar Se mueran dos o tres de un infarto, que <clears throat> que haya una desgracia o algo así, entonces para entonces ya venir tomar Intervenir, remedio donde ya no tenemos eh, soluciones con alguien, porque eh, con que se solucione después que se mueran dos o tres personas, estamos perdiendo como quiera. Sí, las acciones que se han hecho, ese tipo de manifestaciones, vino Nuria Piera, hizo un reportaje que hace unas dos semanas. nivel Carrosario hizo una intervención eh, muy buena. nivel Carrosario en el sol eh, de, la mañana, lo vimos ayer nosotros, muy interesantísimo, donde llamó incluso el abogado de la, de la compañía exponiendo la posición de ellos. Eh, en fin, se han hecho una serie de acciones, pero todavía creo que no son suficientes como para que devolver la tranquilidad a esos miles de personas que depositaron su confianza y sus recursos eh, a esta compañía de MUNE srn Así que vamos a esperar que ciertamente se produzca Mira, yo creo que lo, lo, lo, lo que pasa es que estas personas no fueron muy tontos y buscaron asesoría y abogados que están en la inmediatez, están en la, inmediatez informativa, están en la inmediatez de lo que es los medios de comunicación y han arropado la importancia que tiene este caso para la región del, del Cibao, para la región del Nordeste, incluyendo San Francisco de Macorís. Porque en MUNE, no solamente San Francisco, tenemos la región completa que tiene nuevos casos que están eh, ya... Eh, eh, visto que están involucrados en, este, en este asunto. Yo creo que ah. no es tan sencillo como lo quieren poner, no es tan, eh, tan fácil de resolver como si no se pone el granito de arena de la intención de hacerlo. Y el Estado, yo creo que debe, debe, ya esto es un asunto de Estado, porque es un asunto que involucra prácticamente la región completa. ¿Mm? Así es. Bueno, vamos de inmediato, José Misterero, allá en el máster, a pasar a los eh, titulares que traen los principales medios de comunicación en el día de hoy, ya en la parte final de este contacto diario. Adelante, Mr.